बिसमीम आज की इस वीडियो में आ, मैं आपको एक ऐसे वीडियो एडिटर के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही कमाल का है और इजी टू यूज़ है तो बिना टाइम ज़ाय किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जाएं और गूगल टाइप करें और यहाँ पे आप वीडियो शॉर्ट एडिटर टाइप करें और ये डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक करें यहाँ से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ सेलेक्ट करें और यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें और कुछ ही देर में आपकी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी ये यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड पे बटन पे क्लिक करें तो आपकी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो चलें इसे ये डेस्कटॉप पे आपका आ गया शॉर्टकट ठीक है इसे इंस्टॉल कर लें ये शॉर्टकट डेस्कटॉप पे आ जाएगा और आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा यहाँ पे आप फाइल में जाएंगे ठीक है आपका कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो न्यू प्रोजेक्ट पे करने अगर इंपोर्ट करना है प्रोजेक्ट तो ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करें अगर फाइलें आपने इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करें या फिर यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करें आप अपने फ़ोल्डर में जाएं जो फाइलें आपने इम्पोर्ट करनी है मिसाल के तौर पे मैंने ये चार फाइलें और ये ये एक ऑडियो फाइल इम्पोर्ट करनी है मैंने इनसे सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक कर दिया तो ये अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ वीडियो फाइल्स होंगे यहाँ पे ऑडियो इमेजेस अगर शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारी फाइलें शो होंगी तो चलें आए आप देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम इसमें कैसे बना सकते हैं मैं इन चार हम एक एक कर करके ये फाइलें यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ये मैंने पहले फाइल ये मेरी दूसरी हो गई ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई अब आप इनकी लेंथ बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से ठीक है इस वक्त आपके टाइम लाइन पर सोलह की लेंथ सोलह सेकंड की लेंथ शुरू हो रही है यहाँ से आप इसे कम भी कर सकते हैं और ये अब आपकी मिनिमम लेंथ यहाँ पे शो हो रही है मतलब कि आपकी ये पहली जो पिक्चर है ये 10 सेकंड की है आप इसकी लेंथ अगर कम करके 6 सेकंड पे कर लें या चले मैं 5 सेकंड पे कर देता हूँ ये हमारी दूसरी वीडियो है दूसरी पिक्चर है इसकी हम लेंथ कम कर देते हैं और इसे हम 4 सेकंड की देते हैं ये 10 सेकंड की दो हमारी पिक्चर बन गई अब इसी तरह तीसरी पिक्चर है ठीक है इसकी लेंथ जो है मैं वो भी सेट कर देता हूँ इसकी लेंथ मैं पाँच सेकंड की कर देता हूँ तो ये पंद्रह सेकंड पर जाके हमारी तीसरी पिक्चर एंड हो जाएगी उसके बाद हमारे पास चौथी पिक्चर है इसकी लेंथ में इसकी लेंथ में 24 सेकंड तक कर देता हूँ तो ये 24 सेकंड की हमारे पास एक वीडियो बन गई यहाँ पे आप देखें दो सेकंड की टाइम लाइन शो हो रही है इसे आप बढ़ा सकते हैं तीन सेकंड चार सेकंड या पाँच सेकंड तक कर, कर सकते हैं तो अब आप इन पे ट्रांजेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे क्लिक करें तो ये आपके सामने ट्रांजेक्शन आ गई आपने ट्रांजेक्शन उठानी है और यहाँ पर जिधर आपने ड्रॉप करनी है वहाँ पर ड्रॉप कर लें आप चाहे तो एक पिक्चर पर भी ड्रॉप कर सकते हैं और दो पिक्चर के सेंटर में भी कर लेते हैं मैं दो पिक्चर के सेंटर में ट्रांजेक्शन अप्लाई करता हूँ और यहाँ से इसका साइज़ कम कर देता हूँ ये होगी ट्रांजेक्शन अप्लाई इसी तरह आप बाकी दूसरे पिक्चर पर भी कर सकते हैं चले मैं इस पिक्चर पर एक और मज़े का इफेक्ट अप्लाई करता हूँ ये फेड है स्टार्ट में मैं ऐसे कहता हूँ कि ये फेड इन फास्ट हो जाए पिक्चर ये लास्ट वाली पिक्चर ठीक है और इसका एंड पे से मैं कर देता हूँ कि एंड पे ये एनिमेट हो जाए ठीक है एंड ऑफ क्लिक ये जूम इन हो जाए 100 टू 150 परसेंट इस पर मैंने क्लिक कर दिया ठीक है और भी बहुत से इफ़ेक्ट हैं वो आप खुद जब यूज़ करेंगे देख लेंगे तो मैं इससे प्ले करता हूँ तो ये देख लेंगे ये हमारी वीडियो चल रही है ये हमारा ट्रांजेक्शन अप्लाई हो गया ये हमारी दूसरी वीडियो चल रही है इसके एंड पे कोई इफेक्ट नहीं है इसके स्टार्ट पे ये एक इफेक्ट है फेड इन हुई है ये एंड पे जूम इन हुई है ये स्टार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं था और ये वीडियो कंटिन्यूसली चल रही है और इसके एंड पे ये जूम इन 100 टू 150 परसेंट होगी अब हम यहाँ पे दोबारा प्रोजेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और ऑडियो हम इंपोर्ट करेंगे इसमें ऐड किए ये ऑडियो हमने ऐड कर ली ठीक है ऑडियो को मैं स्टार्ट से थोड़ा सा कम कर देता हूँ ये मैंने ऑडियो स्टार से कम कर ली और थोड़ी सी और करके हम अपने प्रोजेक्ट के बराबर इस ऑडियो को कर देते हैं ये ओके मैं इधर से थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और इसे इन फास्ट जो है मैं इसके बराबर कर देता हूँ ये हमारी ऑडियो पोर्ट हो गई और ये यहाँ से मैं प्ले करता हूँ तो ये देखें तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया अब आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट वीडियो पे जाएं या फिर ये आप रेड बटन पे क्लिक करें ये वीडियो आपकी कौन सा टारगेट में रखना चाहिए A V I M P four M P G और यहाँ पे ये वीडियो क्वालिटी है कितने पिक्सल पे आपने रखना चाहते हैं हाई हो मीडियम लो एडवांस सेटिंग भी इधर मौजूद है और ये आपका टारगेट पाथ है जिधर आपने ये वीडियो सेव करनी है अगर आप चेंज करना चाहते हैं ब्राउज पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आपने नहीं चेंज करने तो एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करके ये मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से सेव है तभी ये मैसेज आया है मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ यस करता हूँ तो ये हमारी वीडियो फाइल एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें और रीज़न कमेंट में लिख दें आपका बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़